Astăzi este despre a ochiți. o prezint pe prietena mea, Raluca. Uh, ea mi-a dat ideea acestui verb, o să zic eu repede. Este a ținti index, dar de fapt pentru mine a ochi este a face ceea ce îți place cu adevărat și să nu mai te tot, uh, să nu mai ocolești atâta, să faci cu totul și cu totul și cu totul, întotdeauna alte lucruri, dar nu ceea ce îți place. Pentru tine ce înseamnă a ochi? A pune ochii pe ceva. Da? <laughs> <laughs> Ai pus ochii? Gata? Eu am pus ochii, ce nu-i gata, le iau cu lopata. <laughs> Bine, sper că îți place chestia asta pentru tine ce înseamnă. Ceau!